usiku wa kuamkia leo, unamaanisha asubuhi, tumeshuhudia mengi sana kutoka kwa mastaa wengi ehe, wa kutoka Afrika na mabara yote ambayo unayafahamu. Sasa design kama mastaa wametokea kwa wingi sana kwenye onyesho la mavazi ambalo linaitwa Met Gala na this time ni 2023. Sasa design kama watu wame, wamependeza kinoma noma na wengine walivaa mavazi ambayo yalipelekea kuwaacha watu midomo wazi. Yeah, na vazi vazi la rapa Doja Cat. Uh, ah, rapa Doja Cat bwana, yeye yeah, alivaa gauni yenye vimetameta, lakini pia ambalo lilikuwa linaonyesha kama paka, na usoni alikuwa na mwonekano wa paka, jinsi ambavyo walimpodoa na kumwongezea ongezea vitu vingine, so alikuwa anaonekana kama nyau, huyu nyau ambao si tunamfuga sasa huku manyumbani, alikuwa na mwonekano huo. Lakini rapa Ice Spice sasa yeye bwana, ehe, alibadili tu nywele rangi, lakini pia alivalia gauni ni nyeupe ambayo zaidi kwa chini ilikuwa ina nafasi kubwa sana ambayo ilikuwa ikitembea ni lazima iburuzike, lakini yote kwa yote alipendeza. Na Jared Leto ebwana, eh, huyu ndo alitisha kabisa, alivalia vazi la nyau juu mpaka chini. Ilikuwa ngumu sana kufahamu ni nani mpaka pale ambapo alivua kofia ya juu tukafahamu kwamba okay, kofia juu ilikuwa na muonekano wa nyau, ndo tukafahamu kwamba uh, kumbe ni, ni huyu. Ehe, hivyo pengine tu, tungewaza sana ni nani huyu ambaye amevalia vazi hili, lakini Rihanna na esa rock Ehe, wawili hawa bwana ni watu ambao wamebahatika kupata mtoto mmoja, lakini sasa hivi Rihanna ni ana ujauzito wa pili, ambapo hivi karibuni pengine tunategemea kupata taarifa Rihanna akiwa amejifungua mtoto wao wa pili. Na tuliona Rihanna jinsi ambavyo alikuwa amevaa, alikuwa amevalia uh, miwani glasses ambazo kwa juu zimeunganishwa na, na na kope, lakini pia alivaa gauni refu jeupe, design kama shera hivi, lakini juu kukawa kumebuniwa kitu kingine ambacho kilikuwa kinaziba sehemu kubwa ya mwili wake mpaka sehemu ya tumbo. Lengo halikuwa kuficha kwamba ana mimba, hapana. Kila mtu anaelewa kwamba Rihanna ana mimba, lakini Uh, di, jinsi ambavyo limedisainiwa hili vazi ilikuwa uh, inafurahisha kwa kweli, na ndo lengo kubwa la, la onyesho la mavazi kuleta vitu vya tofauti ehe, na vitu vingine kama hivyo. Lakini Kim Kardashian bwana alitokea na binti yake ambaye ni Northwest, na Kim kama ambavyo unaona hapo alivalia Uh, ni kama sehemu fulani hivi ya tum, nguo ambayo imekaa kwa tumboni ya na mpaka sehemu ya kiuno, lakini huku juu ilikuwa imezibwa na vipande vya bra Mm-hmm, sisi tunaita brazia na huku kwa jinsi ambavyo unamwona kwa juu alikuwa amevalia kama cheni ambayo ina shangashanga nyingi sana ambazo zimeweza kuzuia sehemu ya matiti, na ukiangalia kwa chini kwenye hii nguo ya chini ambayo imeziba tumbo mpaka kufikia hapa chini uh, kuna shangashanga nyingine nyingi sana ambazo zimebuniwa zimeweza kuziba mpaka sehemu ya mapaja mpaka kushuka chini. Lakini binti yake alikuwa amevalia jeans, boots, akawa amevalia uh, t-shirt ndani ana vito vito kadhaa akiwa amebana nywele na tumeona akiwa amevaa coat kwa juu na ki, kipochi kidogo akiwa ameshika mkononi so design kama wanamtengeneza huyu mtoto kuja kuwa mtu mkubwa sana sana sana kama ilivyo kwenye familia yao wao wenyewe Jenna Ortega e bwana huyu bidada yeye alivaa <laughs> okay huyu bidada yeye alivalia nguo nyeusi ambayo imeundwa undwa na nakshi nakshi nyeupe kidogo ehe ambayo mpaka chini hivi inaenda inaburuzika lakini nguo fulani kama inakuwa na kataa hivi ukimwangalia vizuri una kama vile mdori lakini lakini alipendeza sana na alivalia boots akawa amevalia na socks ambazo za lesi zinaonyesha mpaka ngozi ya ndani ya mwili na vitu vingine kama hivyo, lakini pia alipendeza. Tems, msanii kutoka Nigeria, uh, mwanadada ambaye anafanya vizuri sana sana sana sana, e bwana alipendeza kinoma noma, alivalia vazi fulani hivi ambalo mikononi pana gloves nyeusi, lakini kwa huku juu ni kama zina urembo uh, mithiri ya tausi, lakini pia uh, kwenye hii nguo ambayo imeshikilia maziwa mpaka kufikia hapa kiunoni, kuna nyingine ambayo imeshuka chini nyeupe, imeburuzinga mpaka chini, na kwa hapa kiunoni inakuwa kama vile ina tai na kuna kitambaa kimedizainiwa kwa kuning'inia. Sasa design gani hii ambayo mtu huyu ameweza kutengenezewa, lakini amependeza, alitisha kinoma noma. Mtu mwingine ambaye alitisha kujitambulisha zaidi kwenye onyesho hilo bwana la Meet Gala 2023, Lili Nas eh, bwana, huyu rapa tumezoea kuona vitu vingi sana kutoka kwake, anavihoja kweli kweli, na kipindi cha nyuma tuliona alitushtua kweli kweli baada ya kuposti picha akiwa mjamzito. Uh, huyu ni mwanaume na mwanaume kuwa mjamzito kidogo inashtua. Sasa kwa muonekano alionao sasa hivi uh, kwenye Meet Gala amevalia vazi fulani hivi lina rangi ya silver, lakini kwa hapa chini sehemu ambayo sisi wanawake tunavalia kama chupi yamevalia kichupi ambacho kimemchora maungo yake ya mwili sehemu hiyo, lakini huu urembo umeenda mpaka usoni. Kitu ambacho tunakiona kwa zaidi ni macho na nywele, sehemu yote ya mwili akiwa amevalia boots pia. Uh, aliwaacha uh, watu midomo wazi kwa kweli. Rapa Cardi B <laughs> bwana alitisha kinao manoma, na kulikuwa kuna after party pia. Tuliona mastaa walikuwa nguo ambazo walikuwa wamezivaa wakati wa onyesho, ilibidi wavue after party, wakawa wamevalia nguo nyingine za mitindo mingine, watu wakaendelea kupaa. Tuliona Cardi B amevalia shela, hili ni shela kwa kweli. Uh, limeachia sehemu nyingi ya mikono wazi na kwenye kifua kidogo, kuanzia hapo kushuka chini hivi kuna pinki mpaka kiunoni kumeanza kuwa na lace, lakini kwa huku kichwani sehemu kama ya kibanio cha nywele, sijajua ni nini kimedesigniwaje, kuna lace nyingi sana ambayo inamuonyesha kama tausi mwanamke fulani hivi mrembo sana. Mnyama mwenyewe bana Boy, sijui unampa asilimia ngapi kwa kweli, kwa jinsi ambavyo amevaa uh, ni hatari sana, na tumeona amevalia daki bluu na black, yani ni kitambaa fulani ambapo kina mchanganyiko wa rangi mbili, daki bluu na black. Alafu hii suruali kwa hapa chini kwenye mapaja ina mfuko ambao unazipu mkono wa kushoto na kulia pia. Kuhusiana na mtindo wa nywele, uh, Burna Boy aliachia nywele uh, nywele tatu za mbele hapo kichwani, nyingine akawa ametengezea staili fulani hivi, na chini alikuwa amevaa kiatu fulani hivi cha kiofisi, lakini alipendeza kinoma noma. Mwanamitindo na mfanyabiashara Kylie Jenner katika onyesho la mavazi Met Gala Sahara 2023 huko New York nchini Marekani. Sijui una lipi la kuzungumzia kuhusiana na huu mwonekano wake wa onyesho hili baada ya uh, kabla ya kwenda kwenye party, after party ya alivaria uh, eh, gauni fulani hivi nyekundu nzuri sana imedizainiwa vizuri imeachia sehemu moja ya bega wazi na juu ana koti ambayo ina rangi mbili nyekundu na blue bahari sasa uh, kwenye maonyesho mengine yote mi naonaga uh, kairujena Jenner ametisha sana, amependeza mno, lakini kwa hili la sasa hivi mm, hapana. Mm, nisaidie kucomment. Na mdogo wake na na Kylie Jenner ambaye ni mrembo kutoka katika familia ya Kim Kardashians mtoto wa mwisho ambaye anaitwa Kendri Jenner ni mwanamitindo, huku akiwa anaandaliwa kuwa mfanyabiashara mkubwa sana kwa hapo baadaye, kama dada zake walivyo Kim Kardashian, Kardashian, Kylie Jenner, Kourtney Kardashian na wengineo sasa dizaini kama bidada kwa jinsi ambavyo alikuwa amevaa huyu dada kwanza ni mrefu sana yani ni super modo yani ni mrefu mno nikizungumzia watu warefu huyu naye tunamweka kwenye listi ni mrefu sana kuliko ndugu yake yoyote kwenye familia yao ya Kardashian lakini pia kwa hapo ndani natumaini pia ndo alikuwa mtu mrefu kuliko mtu mwingine yoyote la haikutosha pia kwenye vazi ambalo alikuwa amevaa ili vazi kwa juu lilikuwa limedesainiwa kama gauni gauni ambayo shingoni ina kola ya rangi ya ime, ina nakshi za urembo urembo fulani hivi lakini hapa kwa chini kwenye kiuno mpaka kuja kwenye sehemu za siri kidogo kumetengenezwa kama swimming course tulitegemea kuona hii gauni gauni inashuka mpaka chini, lakini mwanamitindo yeye akaamua ipendelee iwe kama swimming course. Kuanzia kwenye mapaja kushuka mpaka kwenye miguu, kwenye goti hapa kulikuwa wazi, hakukuwa na kitambaa chochote wala nguo yoyote ambayo inazuia, na chini alivalia buti fulani hivi ndefu, ilimfanya onekane ni mrefu zaidi kuliko mtu mwingine ambaye amefika kwenye eneo hilo. Na mtu mwingine ambaye alikuwa amefika siku hiyo ni mwanamitindo na mwigizaji mrembo mkongwe Naomi Campbell eh, akiwa ametokelezea kwenye onyesho la mavazi Met Gala 2023 akiwa ametisha sana sana sana sana. Huyu bwana yeye aliva, hakutaka hata mambo yeye mengi sana. Alivalia nguo yake ambayo juu ni silver ina nakshi nakshi, urembo ni mwingi, chini uh, ikawa imeunganishwa na kitambaa fulani hivi chenye material ya rangi ya pinki ambacho kimenakshiwa na urembo ambao uko sehemu ya juu ya mabega kifuani hapa, na nywele zake yake ameziachia. Alipendeza kinoma noma. Umetoka kusikiliza na kutazama uh, Get Info ya Stein TV. Mimi naitwa Keti, endelea kutusikiliza.